مجانين يا جماعه يعني هي يعني حتى انا مش هلا هذا هو الروتين ديالي نهار السبت مع اخواتاتي في الدار يعني روتين بسيط الناس البسطاء آه، عادي يعني ما كنمشي الريستو لا تزعلي لا تزعلي بس في شغله بدي اقول لك اياها ايش تصبحوا على خير Dude, I really, really like this. اهلا يا انسه ليلى اهلا وسهلا اتفضلي اقعدي استريحي واو أما اكلك كل اكلك اكل at the bottom and that's basically the same as all of the pairs. So I have